Mira, es una pregunta muy compleja porque eh, cuando uno mira el país y uno mira los barrios populares, uno viene a las cárceles, eh, uno encuentra que la mayor parte de los protagonistas son afropanameños, con toda la gama de mestizaje que esto significa cuando uno mira a Colón, por ejemplo. Entonces, lo paradójico es que la marginalidad y la exclusión tiene consecuencias sociales. Y lo que hace el sistema normalmente es invertir el orden de los factores y convertir las consecuencias en causas. Se dice que la población afrodescendiente afropanameña no progresa porque está metido en el vicio y la drogadicción y los delitos y la criminalidad y que para salir de su condición tiene que dejar de hacer las cosas que hace. Hay un sistema que lo ha colocado ahí, naturalmente. Eh, yo lo que creo es que, que, que lo que el Estado tiene que hacer es realmente establecer políticas reales de inclusión al alcance de toda la población afrodescendiente a nivel nacional, facilitarle los, la misma oportunidad de empleo, de educación, de, socialización, si se quiere. Eh, sí, hacer que, que la población afrodescendiente, como el resto de la población del país, también participe de los recursos y las riquezas que tiene el país. Eh, uno podría terminar de decir, bueno, la población afrodescendiente necesita educarse, etcétera, etcétera, pero se educan también. Y las opciones y las oportunidades de que esa educación profesional que tengan se traduzca en mejores condiciones también termina por ser limitado por su propia condición étnica. Entonces, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso que a través de formular políticas reales de inclusión es que se soluciona.